Oh my god! dude, What the fuck? Wait, wow. fair fight. And he's got the chance. Oh, they know where he is. He keeps going. He's landing on all the Eventually, they're going to oh, get Up out of nowhere. Oh, oh going to kill, No! Wow, that was Mm-hmm. Si, à partir du moment où tu sais dans quel village tu sais, regarde sur ta pour chercher vers euh, village et il n'y a pas <laughs> de. oh là là là là. Oh là là. <laughs> C'est un sketch Mec, mais je fais quoi à l'aide Mais quelqu'un Mais putain, à l'aide Dans les menottes, un mec un sac sur la tête et on l'avait amené sur les autres, je sais plus où. Ah ouais. Ouais, on l'avait liquidé comme une grosse merde. Mais quelqu'un va venir m'aider ou pas j'ai pas l'impression. <laughs> Ils ont, ils ont zéro banne. Yeah.